مٲلۍ ماجہِ تہِ یِم مےٚ ہمیشہ وَنان ٲسۍ ژٕ وَن اِنو اِنوویٹِو بَن ژٕ کَر تہِ یُس نہٕ کانٛہہ کَرِ ژٕ دِتھ اَسہِ تہِ ہٲیِتھ ژٕ پَر یہِ چھِنہ نیک کٲم أمۍ کوٚر وٕنکٮ۪ن کانٛہہ آیڈیا بَنوو أمۍ کانٛہہ سِسٹَم بَنوو أمۍ یہِ چھِنہ نیک کٲم پَگاہ روزِ یہِ کۭژاہ سہوٗلیت گژھِ تہِ ٹیلنٹ مگر یعنی موقع كاس ہاونُک اگر ییٚتہِ آئی اے ایم منٛز بہٕ چھُس بہس یہكویسٹ کَران جے اینڈ کے گورمنٹس اگر بنہا اہس پی زیادہ دور گی اہس پی سون ٹیلنٹ اچھا